Gracias. मात्र से काम बन जाते हैं सब मिलकर बोले बोल हारे के सहारे ही नीचे कर लो जो कभी नहीं खाटू गए वो एक बार हाथ उठा जो कभी खाटू नहीं गए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है जयपुर की जोधपुर में थोड़ा सा समय खर्चा करो आप हो सकता है आपके पास सब कुछ हो लेकिन वहां जाने के बाद वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता और फर्स्ट टाइम में मिलता है पहली बार में आप गए सच है ना बात जो खाटू नहीं गया पांच साल बाद जाओगे जाना पड़ेगा लेकिन पांच साल बाद हम लोग को जब बाबा ने बुलाया तब मंदिर में घंटों घंटों रहते थे मंदिर के चबूतरे पर घंटों कीर्तन करते रहते बैठे रहते थे मंदिर में ग्यारह के दिन के लिए आज मंदिर में दो मिनट भी खड़े होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि इतनी भीड़ पड़ गई लेकिन वो संतोष है कि बाबा के मंदिर में पांच पांच सात सात घंटे भी रहते थे आज कम से कम लाइन लगानी पड़ती है तो मंदिर के बाहर घंटा घंटे भर में आधे घंटे में दो घंटे में नाइट नंबर आ जाता है पांच साल बाद हो सकता है रिंगस से लाइन लगानी पड़े आप लोगों को इसलिए पहले ही पकड़ लो बाबा जरूर जाना फागुन का मेला है 16-17 मार्च 17 अठारह मार्च कोशिश कीजिए कि मेले पर पहुंचे और कसम से हम बाबा की जो काम नहीं बन रहा है पहली बार में बनेगा ये वादा है आइए लेकिन कीर्तन करने के लिए कौन कौन बैठा है एक बार बताओ दिल से बताना आप लोग जगह के चलते वहां बैठे हो लेकिन दूरी मीटर में हो सकती है लेकिन शाम के कीर्तन करने वाला कहीं भी बैठा हो शाम वहां पहुंचता है इसलिए मेरे साथ दिल से बहुत थके हुए आज हालांकि 27 28 किलोमीटर का सफर था परसों पैंतीस किलोमीटर भी पार किया लेकिन आज आपके इस ब्रिज ने पूरी जान ले ली सुबह से बारिश में ही चल रहे और ये चार किलोमीटर का जो ब्रिज आपका वो चालीस किलोमीटर के बराबर लगा बहुत तकलीफ हर पदयात्री आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है लेकिन दरबार में पहुंचे इसलिए क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं इसलिए मेरा निवेदन रहेगा बाबा आपके पास आया हुआ है खाटू वाला चलकर खाटू से आया है इसका सम्मान करने के लिए दो तीन भजन दिल से सुनाइए मेरे बाबा को मैं वादा करता हूँ हम लोग सुबह जब निकलेंगे तो अरदास करके निकलेंगे अर्जी लगाकर बाबा खंडेरी ओमसन में जितने भी प्रेमियों ने आपके दर्शन किए उनका काम बनना चाहिए बोले हारे के सहारे की आ बैठ जाओ ना पीछे वाले नहीं देख पाएंगे बैठ आईजी में क्या रखा बंगला फैक्ट्री ये सब नहीं क्या अर्जी में मांगा कभी हमसे खफा नहीं होना कभी हमसे खफा नहीं होना कौन कौन ये अर्जी मांगेगा कौन कौन हाथ भले ही मत उठाना लेकिन तालियां बजाकर मिलकर बोलना श्याम तुम से हमारी हर की Thank you. Yeah. मन नहीं भरे तो कल 19 किलोमीटर सासाराम सासाराम वाले भैया लोग सब आए हुए हैं और परसों सासाराम से 25 किलोमीटर खुदरा परसों खुदरा वाले भी आए हुए हैं परसों 25 किलोमीटर खुदरा और तरसों मोहनिया 20-25 किलोमीटर होगा और उसके बाद 28 तारीख को सैयद राजा 22 किलोमीटर और 29 तारीख को सैयद राजा से मुगल सराय 25 किलोमीटर और 30 तारीख को मुगल सराय से वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में सिर्फ 16 किलोमीटर ये पांच छह दिनों का मैं बाबा की सवारी कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ कहाँ पड़ाव है और रोज कीर्तन है इतनी दूर तक तो आप आ सकते हो अगर आपका मन करे जरूर पधारिए जितनी ज्यादा बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी उतने काम निश्चित बनने के लिए तैयार है बोल श्याम प्यारे ही जय था कोई वीआईपी नहीं था किसी से उसकी पहचान नहीं थी सिंपल आदमी था और जो सिंपल आदमी होता है उसको आगे कौन खड़ा होने देता है वो बिल्कुल किनारे में खड़ा हो गया जाकर और वहां से उसने आवाज लगाई बाबा से बाबा फुर्सत मिले तो मुझ गरीब पर भी एक नजर डाल देना आपकी एक नजर में ही मेरा काम बन जाएगा और उसने क्या कहा शाम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एक दास बोलो शाम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एक दास जो अपने आप को सिंपल समझते हैं वो जरूर गाना जो वीआईपी समझते हैं भले ही मत गाना अरे हसरत से प्रेमियों दो बातें आपको बतानी है श्री श्याम कला भवन अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कलकत्ता से खाटू बाबा की पैदल निशान पद यात्रा लेकर बाबा के साथ साथ निकला है इस यात्रा का एक ही मकसद है आपने हम पर इतनी कृपा करी पचास साल तक आपने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा इसके बदले में हम कुछ नहीं कर सकते आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम पैदल चल रहे हैं और पैदल इसलिए चल रहे हैं कि सारे रास्ते में जो भी कोई आपको देखे वो आपका बन जाए क्योंकि ये देव ऐसा है ये एक ऐसा चुंबक है जो अपनी ओर खींचता है मार्केट में जो चुंबक मिलता है ना वो लोहे को खींचता है और जब छोड़ता है तो वो लोहा लोहा ही रहता है लेकिन ये एक ऐसा चुंबक है जो गिरे पड़े हारे कुचले दबे उनको खींचता है पर खींचकर अपने से दूर नहीं करता बल्कि 24 करेट गोल्ड बनाकर खड़ा कर देता है जिसकी कहीं पहचान नहीं होती उसकी पहचान बना देता है जिससे कभी कोई बात नहीं करता उसके दुनिया में पूछ होने लग जाती है इसी मकसद के साथ कि जो भी इस दरबार के दर्शन करे और जो भी इस दरबार में अपनी अर्जी अपनी व्यथा बाबा को सुनाए वो अर्जी लेकर हम खाटू धाम जाएं और बाबा उनका काम बनाएं हमारा परम सौभाग्य है कला भवन के ही नींव की ईट हमारे साथ श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का जो कि खाटू धाम विराजते हैं और खाटू धाम में रोज कोई ना कोई भक्त आते हैं और कभी किसी को कोई भी तकलीफ होती तो टेलीफोन से अरदास करते हैं कि भैया हम तो यहाँ पर बैठे लेकिन मुसीबत आ गई आप बाबा के पास हो बाबा से अरदास कर दो तो ये बाबा के प्रेमियों की अरदास बाबा से रोज बाबा के निज मंदिर में खाटू धाम में मंगला आरती में करते हैं और भक्तों का काम बनता है आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं कला भवन के साथ हैं और पैदल निशान लेकर चल रहे हैं प्रेमियों सुबह बाबा की सवारी आठ बजे ठीक यहाँ से प्रस्थान करेगी सुबह आरती में अगर आप शामिल होना चाहें साढ़े सात बजे बाबा की आरती होगी आप जरूर पधारें और अपने बाबा को जो कुछ कहना है बाबा के सामने कह देना ये मेरा विश्वास है कि काम बनेगा आज हमारे बीच हम लोगों को ये जो व्यवस्था यहाँ पर हुई इस व्यवस्था में श्री पवन जी झुंझुनवाला और हमारे महेश भैया महेश जी शर्मा इनके मामा जी यहाँ पर इनके जीजा जी सॉरी मामा जी तो ये हैं बच्चों के ज्ञान भैया के लेकिन महेश भैया श्याम कला भवन को बिलोंग करते हैं और कलकत्ते में इन्होंने कहा कि डेरी ऑनसन के सारे आगमन की सारी तैयारियां वहां पर होगी महेश भैया का तो शुक्रिया क्या अदा करूँ ये हमारे अपने हैं लेकिन मैं श्री पवन जी झुंझुनवाला जी से निवेदन करूँगा समाज सेवी हैं सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी हैं कि कृपया वो एक बार दरबार में आए और मैं जीजा जी से श्री संत कुमार जी शर्मा मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वो भी एक बार दरबार में आ जाए श्री पवन जी जूनियर बाला जी एक बार दरबार में आ जाए आपने जो बाबा की आगवानी की है इसके एवज में हम पवन जी मेरी जी वो भी आ जाए आपने जो बाबा की अगवानी की है इसके एवज में हम आपको क्या दे सकते हैं लेकिन श्री श्याम कला भवन की तरफ से एक सॉल उठाकर और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे मैं निवेदन करता हूँ श्री सुरेश जी सोनसलिया जी से कि कृपया वो सॉल उठाकर श्री पवन जी का पवन जी झुंझुन वाला जी सुरेश जी का प्रतीक प्रदान करेंगे मैं निवेदन करूंगा श्री संत कुमार जी शर्मा जी से कृपया वो एक बार दरबार में बता रहे और मैं निवेदन करूंगा मोची वाली से कि एक बार वह दरबार में पधारे और जीजा जी को सॉल उठाकर आप सबका मैं पवन जी गरीबाली से भी निवेदन करूंगा कि वो एक बार दरबार में पधारें राजीव जी कावड़ा जी से निवेदन करूंगा श्री श्याम कला भवन का पटका उठाकर इनका स्वागत करेंगे आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद सुबह साढ़े सात बजे बाबा की आरती होगी आई आइए दो मिनट के लिए भाई साहब कुछ बोल रहे फिर अभी बाबा की आरती होगी हाँ हाँ मैं महेश जी भैया से निवेदन करता हूँ कृपया एक बार दरबार में और मैं राजा भैया से निवेदन करूंगा कि वो महेश जी शर्मा को श्री श्याम का करें कम महेश जी महेश भैया श्री श्याम कला भवन का दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे कला भवन निशान पद यात्रा जो 1800 किलोमीटर की दूरी है आज हम लोग को सोच के भी बहुत अचंभा होता है कि 1800 किलोमीटर की दूरी से पैदल यात्रा कर रहे हैं बाबा के दरबार में इनको तो सब आते हैं और बाबा उनको बुलाता है जो बाबा की इच्छा होती वही जाते हैं हम तो उन भक्तों की सेवा करके खुश हैं बाबा अपने आप ही हम लोग को आशीर्वाद दे देंगे मैं इतने दूर से आए हुए सभी भक्तों का अपनी मारवाड़ी समाज डेयरी की तरफ से शॉल दे के उनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ मैं आग्रह करता हूँ श्री पुरुषोत्तम लाल जी से पुरुषोत्तम शर्मा जी से कृपया वो सामने आवे और मैं आग्रह करूँगा श्री संत शर्मा जी से कि वो शॉल दे के श्री पुरुषोत्तम जी को सम्मानित करें जी तालियाँ एक बार बताना चाहूंगा भजन सम्राट श्री संजय मित्तल जी को कि प्लीज संजय भैया मैं श्री पुरुषोत्त श्री पवन झुंझुनवाला जी से आग्रह करूंगा कि पवन भैया को संजय भैया को सम्मानित करें कोलकाता से ही आए हुए श्री सुभाष शर्मा जी अरे राजा भैया तो आराम आराम कर अच्छा, अच्छा तो अरे तू ले लेना श्री Yeah. चलिए भक्तों की इच्छा है कि वो स्मृति मैं सिर्फ एक अपने पास से ऐसे भी सज्जन हैं जिनको पुराना मैं जरूरी समझूंगा श्री सुरेश सुंदरिया जी जो कि अपनी धर्म पत्नी के साथ पैदल इस 1800 किलोमीटर की यात्रा में शामिल हैं मैं उन दोनों जनों को बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पे आने का कष्ट करें आइए पवन बेनीवाल जी कृपया आइए जोत में चल जाते हैं रुक जा रुक जा जोत में जाने देंगे आप भी चले हो हाँ जो हो अपना जोर में दम है बाबा का दम बाबा का दम होता है कुछ दिन हो आइए बाबा की आरती शुरू करेंगे Thank हाँ? you. هلا هلا هلا